Je suis amoureux d'une fille triste, elle me balade le visage, un sourire comme une vague, mais absent dans si peu de temps. Je suis amoureux d'une fille triste, elle me la le visage, un sourire comme une vague, mais absent dans si peu